Salut, je m'appelle Yann et j'adore apprendre les langues. J'ai découvert WordPy il y a environ 3 ans et ça a beaucoup changé ma façon d'apprendre euh, le vocabulaire dans les langues que j'apprends. Avant, apprendre du vocabulaire c'était plutôt assez fastidieux, il fallait noter euh, dans, des cahiers des, listes, des listes de mots euh, qui au final ne rentraient même pas <laughs> dans la tête. Et depuis que, je connais WordPy, l'apprentissage des mots dans les langues étrangères s'est avéré être un véritable plaisir. En plus d'être amusant, c'est très efficace. Euh, chanter comme ça euh, euh, les mots qu'on apprend dans une langue au lieu de les, de les regarder dans une liste est beaucoup plus motivant et beaucoup plus efficace à long terme pour apprendre les mots dans, dans, les langues en fait. j'ai commencé avec le japonais, et j'ai ensuite continué avec l'espagnol. Et c'est ça fonctionne vraiment, euh, à condition de répéter euh, tous les jours en fait euh, les musiques, les rejouer en fait, les, regarder encore et encore, et ensuite commencer à les chanter. Donc au début, personnellement, ce que je fais moi, c'est de, lister tous les mots de la, chanson, en fait, de chaque chanson, et de mettre à côté de chaque mot en anglais bah, le mot traduit en fait de la musique, et par la suite de diviser en fait euh, les, mots en fait, en plusieurs petits groupes pour les répéter séparément dans la musique, de façon à prendre moins de mots d'un coup et à faire ça de façon plus méthodique. Euh, c'est ce qui est bien avec WordPie aussi, c'est que les chansons euh, reviennent en fait. Les, chansons sont faciles à mémoriser. Le rythme est plutôt très addictif et permet en fait bah, de, de, bien rentrer dans la tête. Et du coup, quand on, quand on cherche ces mots, personnellement, quand je cherche les mots euh, dans, dans, une langue, euh, j'ai juste à me souvenir de la, de, du refrain, de la mélodie, et les mots reviennent tout seuls. Voilà. Donc, euh, pour conclure, euh, WordPy, dans, dans, dans, mon apprentissage des langues, a changé beaucoup de choses. Apprendre du vocabulaire est maintenant devenu une sorte de jeu beaucoup plus amusant du moins qu'avant et euh, ça, quand on apprend les langues, c'est vraiment la motivation est vraiment quelque chose de très important pour pas pour pas perdre le fil.